Everyone this is influence bro और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और अभी मैं खेलने वाला एक हॉरर गेम आ जाए थोड़ा गाना तो इंट्रो से पता चल गया कि कौन सा गेम है वो हाँ पॉपी प्ले टाइम एक्चुअली पहले लोड करने से इस लाइक थोड़ा ऐसे करता है नो वरी गेम में ऐसा कुछ नहीं देखने वाला सो so, थोड़ा बहुत अपना इंट्रो तो भी दे दो पॉपी टी विकअप हम जागे हुए हैं With Playtime Co's patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? साढ़े नौ बज रहा है ये क्या हो रहा है भी अच्छा खासा इसका पूरा बैंड बजा दिया ये किसका चेहरा आया था ऐसा इंट्रो देता है ना कभी कभी डाउटफुल लगने लगता है ये गेम है इंट्रो है हाँ सब ठीक है वैसे हम ये दूसरा बार खेल रहे तो मेरे को पता है यहाँ पे बंद हो जाता है ये है हम लोग का प्ले टाइम के कुछ कैरेक्टर्स और ये हम लोग के दो हाथ वैसे यहाँ से जाना कहाँ था इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे दबा के खींचना है ठीक है तो आप लोग को लग रहा होगा कि हम ये खेले होंगे लेकिन ये दूसरा बारी में रखा लगा यहाँ से जाना कहाँ था वो इसका नहीं मेरे हक करने के लिए एक जन है I करने के लिए कोई है मेरा तेरा बाइट कर नहीं ज़्यादा। ना जोरों का फोपू कौन बजाता है कान फोड़ दिया कान फोड़ कहीं का नहीं सुनना इसका दोबारा भक्त वैसे चाबी मिल गया मेरे को अब इधर से निकलते हैं ये आ गया घर पे मतलब यहाँ से कहाँ जाना था तोड़ ही दे तो नहीं था ना Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision of the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? इसका कॉपीराइट काहे It नहीं all लगाते began in सबका the fateful year of 19... 19 अरे नाइनटीन देखा गया एक मिनट अगर यहाँ पे 19 दिखाया तो हम लोग गेम के स्टार्टिंग में इंट्रो में भी 19 91 दिखाया था नाइनटीन नाइन्टी वन का समथिंग होगा I hope so Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Power back on? वैसे करके पावर बैक कौन कौन करता है अभी क्या है अच्छा हाँ इंस्पोल अरे ज़्यादा पोल से नहीं घूमना है Um, I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. Hey, eh, There's hey. Eh. a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. we? As soon as you get on up here, <laughs> ऊपर चढ़ना भी है Come on. नहीं ऊपर में लगा हुआ है अरे रिज्यूम नहीं करना था While I'm still a doll. Okay बाबा चल ऊपर तो चल लिए Hey, I see you. कितना चलने का था गई अब कहां जाना है अच्छा, ऊपर ये देखने नहीं थे से गिरता ना तो मेरा आज टाइम बचता किधर जाना है यार इतना खतरनाक तरीके से वी एफ एक्स काहे दिया जाता है एंड जैसे साउंड सिस्टम में इतना खतरनाक तरीके से कहा लगाया जाता है जैसे कि क्या कहते हैं चिल्लाने पड़ा वैसे क्या कथा के अंदर घुसना है क्या चलो जय माता दी का नाम लेके कूद पड़ते हैं आता थी बोल के तो कूद तो गए पर अंदर जा भी नहीं सकते पावर स्टेशन ओ ये चीज़ मैंने देखा था आई थिंक इसको यहाँ से करना है इसको शॉर्ट करके जाएगा इधर पे यहाँ पे इस oh. हाँ की पॉपी मेरे को तो मेरे को चाहिए Miss Coffee was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. Mm. It will be just like old times. Oh. And if you win all three games, I'll give you the train code. What is called? <gasps> My, that idea, puppy. Very good, going to have so much fun. हमारे Head to musical memory, and mommy will get things started. एक ऐसा memory Obey the rules, or I'll tear you apart, and your insides ले थप्पड़ मार क्या करेगी alive. ये गई और दरवाज़ा खोल दी और पीछे का दरवाज़ा बंद कर दी चलो खेलना तो पड़ेगा क्या कर सकते हैं करने के लिए तो जितने भी जन देख रहे हैं लाइक वाइक और फॉलो कर लीजिए वाह ऐसे इंट्री तो कभी होता नहीं है हम लोग का जाया पहले तो पान निकाल अपने मुंह से और ढंग से बोला कर छोड़ अरे आदत तो, अपने मुंह में क्या कहते क्या एक तो छपा के रखिए black uh, waggy statues a musical memory और ये है पर्टिकुलरली इंजन वाला part station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. अच्छा Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. चलो घुस तो गए म्यूजिकल मेमोरी में लेकिन जाना कहाँ है इधर नहीं इधर से जाना होगा पर यहाँ तो इसलिए एक दरवाज़ा बंद है घुस जा अंडर कोई साउंड आ रहा है बनाया जा रहा है तो शांति नहीं है let this last for 10 seconds so 10 seconds you can charge run out when the holding electricity is so thin and receives temporary power other stations take care there are only same timer lack of some medicine to injury Thank you. और यहाँ पे मेरा दरवाज़ा भी ओपन हो गया है पेंट का डब्बा था हाथ ले लेते हैं यू आर वेरी काइंड यहीं से ऊपर जाना था ना दूसरी साइड नहीं इधर से नहीं जाना था यहाँ पे इसलिए अरे चलो चलो चलो भागो भागो भागो इधर नहीं जाना था इधर जाना था इधर से निकलना था अब कहाँ जाना था अच्छा ये तो वो वाला एरिया है ना I know when your birthday is. बताओ तो June 28. <laughs> इसको मेरा जन्मदिन के बारे में कैसे पता चला कुछ ना कुछ तो झोल है ये कौन सा जगह है ए, Welcome to the musical अच्छा memory. ये म्यूजिकल मेमोरी है This अब देखते हैं, advanced guys. memory and क्या करता है? cognitive recognition test Okay. is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain. समझ गए A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. अच्छा गाइस हम थोड़ा देरी में आ रहे हैं थोड़ा रुक जाइए तो आ गए हम लोग खाना खा के थोड़ा सा ब्रेक लिए थे अब और ब्रेक नहीं लेना और ऊपर से मेरा बैटरी भी डाउन आई आई आई आई आई मेरा ना हाथ पे कुछ ज़्यादा ही जोर होगा मेरा बैग और क्या छोड़ो बस रात को को दर्द ना पड़ जाए तो सुनते हैं That's all. Good luck. ठीक है Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only long time since he's been able to play. To cheer. Oh, that's the dinner bell. Good luck. बे नीचे जा ब्लू ब्लू लेकिन कलर येलो है ब्लू हाँ ग्रे ऑरेंज हाँ। Blue J heart yellow Y. J हाँ yellow Blue J heart yellow Y Y. J हाँ येलो Round five. मर गए American Heart Tangerine Massacre, Eleanor Morgan Chester, and Eleanor Green Massive Massacre, Eleanor Marshall, and उसी को पकड़ ही नहीं पा रहे इनोवेशन इसकी इनोवेशन इसकी मे वी फॉरगेटेड एक मारेंगे तेरे को इनोवेशन इसकी लास्ट में मेरा यहाँ पे जान खा गया a आ रहा है? splendid job, Thank you, Mommy thank has decided to give you part of the code for the train. जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी Look on. चलो एक कोड तो मिला ये सब क्या है was hoping the game could last a little longer. चल चल यहाँ पे मेरा जान निकल It's गया था okay though. Mommy knows other ways to play with you. चलो अच्छा है अरे ए, ए, ए, नाइंसाफी है ऊपर जाना था नीचे भेज दी अच्छा खासा जा रहे थे यू सही में चलो इधर से तो पार कर गए यहाँ से एक और बट्टी चल रहा है बट्टी पकड़ो Whoa! You did fantastic! Who gave you permission to be this smart? <laughs> Mommy is super proud of you. But I'm sure she's already told you that herself. नहीं Our next game is Waggo Wuggy. Head downstairs and have fun. Waggo Wuggy. देखते हैं कितना वैगी वैगी करता है मेरे को हाइटिंग इसके लिए मेरे को पूरा ये करके रखना होगा हिसाब से एडजस्ट नहीं करना ही बेटर है Welcome to Wacka Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. ठीक है A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. ठीक है देख An रहा है adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Okay If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. That's all सब तो अच्छा है यहाँ पे कौन है चलो शुरू करते हैं The toys in this game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. अच्छा Have fun. सुनते हैं कौन किधर से आ रहा है पहला गया दिमाग खराब कर रहे आप अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर under Syllabus completed. Oh, you did it. हाँ, मैंने कर दिखाया. तेरा क्या? Mommy is so proud of you. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Mommy has another hint for you. Hint? कहाँ? कहाँ open हुआ? अच्छा. Thank you. तो नहीं मेरा बहुत सारा काम है It's never too late to change your mind. एकदम नहीं जल्दी से दरवाजा खोल मेरे को निकलना है हाँ वही वाला दरवाजा खोल जहाँ से तुम निकले बोले इस मोमी का यहाँ पे ऐसे चढ़ चढ़ के जाना होगा कोई सवाल ही नहीं है कर दिया पोपट सपोर्ट कर दो अपना अब यहाँ से इसलिए मेरे को ऊपर में वो हिंज है everyone go body one there. So, I, I took a peek into the game, and so massive thing was thought about the bloody Thing? You're sure it wasn't a person? It's not a person that's 50 feet long with a thousand legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Nothing to Hmm. Who have you told about this? Besides me. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skim it ain't get rid of it! You're out of line, Marcus. We mean boys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Come on. Actually, uh, grab me a coffee, will you? Come on. Come on. Actually, never mind. Get out of my sight. ही नहीं है अब यहाँ से कहाँ जाना था मेरे को नीचे जाना था ना हाँ। यहाँ से तो इसलिए डेड एंड है Hope you had a fun day at the game station. See you next पर सही नहीं यार ये वाला मेरा cut off. is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. अरे भाई जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games चुप कर and never come back. अरे मेरे को भागना They है भागने दे left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. वरना चिट चैट बंद करना But you. You worked here. Huh? So if anyone deserves to die alone, it's you. नहीं तेरे को लेके मरेंगे अरे वापस फंस गए अरे हॉल में फंस गए आगे आगे आगे आगे आगे आगे आगे सामने अब ये सामने अब ये सामने Mom doesn't like Caesars. The rules are so simple. like वापस हम लोग आ चुके हैं टाइम से वापस हम आ चुके हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है इसको तो भी मेरे को रिज्यूम कंप्लीट ये अब तक का दूसरा दूसरा जंप स्केट था मेरे लिए पर ये मेरे को पता था इसीलिए हम पार कर गए लेकिन इसके बाद एक रनट हॉन होता है पता नहीं उसमें क्या करने वाले हम ज़्यादा मत करके रखो थोड़ा कम ठीक है क्योंकि अब जो रनाथॉन स्टार्ट होने वाला है ना वो भयानक होने वाला है वाला जंप स्केयर मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़दायक होगा he is loose he is is an emergency lockdown अब देखते रहते यहाँ पे कितना बार हम फेल करते हैं ठीक है एक बार एफ को हम इसे लाइक थोड़ा ठीक कर देते हैं सामने वाला बटन को रखा है ना मेरा this time I can do it but ये मेरा कान में इतना मार रहा है ना और ऊपर से बीच में मेरा कान से हट गया था हाँ। Nobody here by choice. Get up. ये पार करने में इस लाइक मेरा फ़ोन में जान निकल जा रहा है थोड़ा सा फास्ट गेम है I still have plan for you get up I to be very fast और ये लास्ट है सिंस लाइक मेरे को लगा हाँ ये ले जा चल दोबारा इसका शकल में दिखाना हाँ, उठा के आ जाती है तो यहाँ पे मैंने पॉपी को ख़त्म कर चुका है और मैं जा रहा हूँ अभी स्टेशन के वहाँ पे वैसे और कहाँ जाना होगा फाइनली लास्ट टाइम मेरे इसमें जान करने में मेरा पैंट गीला हो गया था नहीं गीला तो नहीं हुआ था पर हाँ मेरा ये तो ज़रूर लगा था अब यहाँ से कहाँ जाना है जाना है क्या जैसे कूद नहीं सकते oh security camera Gracias. guess. I'll board the train. Uh... We need to leave. ये क्या हुआ Oh. दरवाजा ओपन हुआ Whee! ये कहाँ ओपन कर दिया मेरे को Oh. ये ट्रेन का दूसरा वाला पार्ट है तरफ वाला ग्रीन वाला पार्ट का यूज़ करना है और ये खुल गया तो क्या क्या आया था मेरे पास यूनिवर्स इन्वेंट्री तो तो पहला है डॉग कप फिर उसे सॉरी थोड़ा धकार आ गया लेकिन ब्लू में जो है डॉग फिर कप और लास्ट में बनी है से कलर सेट करना होगा पहले नहीं नहीं नहीं रेड येलो रेड कैसे करूँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा red yellow red blue chapter one भी किया हो लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा वो बल्कि डरावना थोड़ा था तो अभी स्लाइड हम लोग कर देंगे फिर वापस अपना अपना बातचीत You're करते रहेगी perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. जितना <laughs> Do भी you channel know how long I've been stuck like in कर that दीजिएगा case? और साथ ही साथ Well, too long. Comment I had so much time to क्या think लाइक and और reflect. जिससे कि मैं Time to figure out exactly what I'm doing free will set things right. Terrible things have happened, but I know that whatever I need you to do, you are capable. We will. What? Yeah, yeah. से ट्रेन पास क्यों रहा है मिलते हैं आप लोग से Poppy Playtime chapter three में देखते हैं अभी क्या आता है चलो चैप्टर टू का एंड होता है यही और आप लोग को मज़ा आया होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही नए नए गेमिंग के और थोड़ा बहुत हॉरीफाइंग मस्ती वाले और ऐसे चुटकटा वाला वीडियोस आएंगे हाँ हो सकते हम डर ज़रूर गए होंगे क्योंकि हेडफोन्स में उसका एक अलग ही मज़ा है और जितना भी कास्ट में बसे उन लोग को भी थैंक्स जाते हैं ऐसे हॉरीफाइंग गेम्स बनाने के लिए plane cost to you all तो इसके एंड होने के साथ भी हम भी अपने आप को विदाई लेते हैं यहाँ से और मिलते हैं पॉपी प्रिंटन चैप्टर वन और चैप्टर थ्री में नहीं चैप्टर वन तो मैंने दिया हुआ है वो छोड़ दूंगा मैं मैंने क्या करते थे क्या वो भी देखना होगा तो पहले तो बाय बाय आपसे